हेलो एवरीवन तो ये हमारा लेक्चर नंबर फोर है और इस लेक्चर में जो है हम देखेंगे इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग के बारे में और इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग इसके लिए जो मेमोरी मेमोरी की जो जरूरत थी और मेमोरी किस तरह बनाते हैं और वेरिएबल जो है वेरिएबल सेल किस तरह क्रिएट होते हैं ये हमने पिछली लाइक पिछली वीडियो में देख लिया है इस वीडियो में जो है हम input output input processing and output को देखेंगे तो सबसे पहले जो है मैं आपको थ्योरी का थ्योरी के बारे में बताऊंगा थ्योरी पढ़ाऊंगा और थ्योरी पढ़ाने के बाद जो है हम लोग अपना प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो है ना हम अपने सबसे पहले अपने थ्योरी के पार्ट की तरफ मूव करते हैं तो सबसे पहले हम थ्योरी को देख लेते हैं तो चलते हैं अपने नोट्स की जाने तो हमारे पास जो है ना ये नोट्स ओपन हो चुके हैं और इन नोट्स में जो है ना हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाता है हमारे पास सी एन आ जाता है इनपुट के लिए तो सी क्या होता है सी होता है हमारे पास यूजर से इनपुट लेने के लिए ये क्या करेगा कि यूजर से इनपुट लेगा और इनपुट लेने के बाद किसी न किसी वेरिएबल में किसी न किसी मेमोरी लोकेशन में किसी न किसी मेमोरी सेल में क्या कर देगा उसको पुट कर देगा डाल देगा उसके अंदर घुसा देगा तो ये जो है ना हमारे पास वेरिएबल है एक वेरिएबल जो है ना एक वेरिएबल में भी आप कर सकते हो उसके अलावा जो है ना आप मल्टीपल वेरिएबल में भी वन बाय वन लेकर आप इंटर कर सकते हो यानी कि पहले ये होगा कि पहले पहले वेरिएबल में जो है ना डेटा इंसर्ट होगा और जब यूजर क्या करेगा इंटर प्रेस करेगा तो फिर सेकंड जो वेरिएबल होगा इसमें जो है ना बाकी का जो भी दूसरी इनपुट होगी वो उसमें जाएगी इंटर करने के बाद फिर जब सेकंड बार वो इंटर करेगा तो फिर क्या हो जाएगा दोनों में वैल्यू जो है ना चली जाएंगी और फिर जो है कंट्रोल नीचे मूव कर जाएगा तो हमारे पास वेरिएबल बने पड़े हैं ठीक है उनके अंदर जो है ना या तो कोई चीज होगी या फिर कोई चीज भी नहीं होगी अगर होगी तो जो है ना ये जो आने वाला डेटा है उस डेटा को क्या करेगा निकाल देगा और जो नया डेटा होगा वो जो यूजर एंटर करेगा वो उसके अंदर चला जाएगा और उसके अलावा जो है ना अगर पहले से जो है ना सिर्फ डिक्लेरेशन हुई पड़ी है इनिशियलाइजेशन नहीं हुई वेरिएबल में तो फिर क्या होगा उसके अंदर कोई भी गार्बेज वैल्यू हो सकती है तो जो भी गार्बेज वैल्यू अगर होगी तो वो जो है ना यहाँ से आने वाले जो भी इनपुट होगी वो यहाँ पर आकर जो है ना उस गार्बेज वैल्यू को रिमूव कर देगी और नई वैल्यू स्टोर हो जाएगी और अगर गार्बेज वैल्यू नहीं है तो फिर ऑब्वियसली जो है ना वो वहां पर स्पेस होगी तो वो स्पेस जो है ना आपको पी हो जाएगी आने वाली वैल्यूज को स्टोर करने के बाद उसके बाद जो है ना हमने जो है ना सीन से क्या कर लेंगे हम इनपुट करा लेंगे और वेरिएबल में स्टोर करा देंगे और वेरिएबल में स्टोर कराने के बाद अब हमने प्रोसेसिंग की जो है हमने बात की थी तो प्रोसेसिंग के लिए हम ऑपरेटर्स को यूज करेंगे तो ऑपरेटर में सबसे पहले हमारे पास साइमेंट ऑपरेटर है जो कि क्या करते हैं अपने राइट साइड पर बड़ी वैल्यूज को लेफ्ट साइड पर बड़े वेरिएबल में डाल देते हैं उसके बाद हमारे पास ऑटोमेटिक ऑपरेटर है और ऑटोमेटिक ऑपरेटर में क्या जाता है हमारे पास plus minus multiply division and percentage तो इसमें जो ये दो चीजें हैं ना इसको कहते हैं प्रोग्रामिंग की दुनिया में बोर्ड परसेंटेज को क्या कहते हैं बोर्ड और जो है ना डिवीजन को हम कहते हैं इंटीजर डिवीजन तो इसमें ये है इंटीजर डिवीजन और ये है रिमाइंडर ये रिमाइंडर को जो है ना जो भी हम डिवाइड करेंगे जैसे कि फाइव डिवाइड बाई टू तो इसमें जो है ना इंटीजर डिवीजन में क्या होगा कि फोर रिटर्न होगा uh, इस, इसका रिजल्ट क्या आएगा फोर लेकिन अगर इसमें जो है ना डिवीजन uh, के बजाय परसेंटेज का साइन होता है तो क्या रिटर्न होता है वन क्योंकि वन जो है ना रिमाइंडर बचता है फाइव आवर टू के केस में तो जो है ना उसके बाद हमारे पास जो है ना कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर आ जाते हैं इसमें जो है ना हमारे पास एक तो ऑटोमेटिक ऑपरेटर होगा और दूसरा क्या होगा असाइनमेंट ऑपरेटर होगा तो जो भी ऑटोमेटिक ऑपरेटर होगा ना वो क्या होगा कि जो भी उसके लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर जो भी चीजें पड़ी होंगी उनके दरमियान क्या होगा ऑटोमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा और ऑटोमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद उसकी लेफ्ट साइड होगी ना उसके अंदर कोई ना कोई क्या पड़ा होगा वेरिएबल होगा ना तो उस वेरिएबल में जो है ना ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद रिजल्ट उसमें स्टोर हो जाएगा पहले उसी से वैल्यू लेगा उसमें पहले ना रिजल्ट रिजल्ट जब निकाल लेगा ना तो फिर उसमें पुट कर देगा पहले जो है ना उसमें पहले जो वैल्यू आ रही होगी उसी को लेकर कॉपी करके जो है ना उसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो है ना उसमें डाल देगा और फिर जो है ना जो पहले थी ना उसके अंदर वैल्यू वो हो जाएगी रिमूव इस तरह जो है बाकी ऑपरेशन भी वो इस तरह परफॉर्म करता है जैसे कि ये मैंने नीचे एग्जाम्पल दी गई है कि ए ने क्या पड़ा है फाइव तो A plus equal to five कितना होगा ये होगा हमारे पास टेन इसका जवाब है टेन क्या हुआ कि पहले ए में क्या आया है फाइव फाइव प्लस होना चाहिए किसमें फाइव और फाइव प्लस होगा फाइव में क्या हो जाएगा टेन फिर इक्वल का साइन क्या करेगा उस टेन को इनिशियलाइज कर देगा ए को तो ए में पहले आ रहा था फाइव फाइव कॉपी गया उसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म हो गया टेन हो गया और टेन क्या हो गया ए में जो है ना पुट हो गया और जब ए में टेन पुट हुआ तो क्या हो गया फाइव निकल गया तो ए में क्या रह गया टेन तो टेन क्या होगा सी आउट की मदद से क्या हो जाएगा डिस्प्ले हो जाएगा उसके बाद इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये क्या हो जाते हैं डिक्रीमेंट ये एक यूनरी ऑपरेटर है यूनरी ऑपरेटर यानी कि सिंगल वेरिएबल के साथ सिंगल जो है ना वेरिएबल के साथ लगते हैं और इनमें जो है ना दो केसेस पाए जाते हैं एक प्रीफिक्स होता है एक पोस्टिक्स होता है तो प्रीफिक्स में जो है ना जो भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का जो ऑपरेटर होगा ना वो आएगा वेरिएबल से पहले और पोस्टिक्स में क्या होगा वेरिएबल के बाद आएगा तो वेरिएबल के जब पहले आएगा ना तो यानी कि इसका मतलब ये है कि पहले आपने इंक्रीमेंट करना है इंक्रीमेंट के केस में और डिक्रीमेंट के केस में क्या है पहले आपने डिक्रीमेंट करना है और बाद में जो है ना आपने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है और उसके अलावा जो है ना पोस्ट में क्या होता है कि सबसे पहले जो है ना इसमें जो वैल्यू है वेरिएबल में उसको जो है ना आप किसी भी मतलब जो भी एक्सप्रेशन जो है यहाँ पर जो इनिशियलाइजेशन हो रही है ना तो एक्स में जो भी चीजें आ रही है वो किस को असाइन हो जाएगी ए को इंक्रीमेंट बाद में होगा यानी कि एक्स में अगर वन आ रहा है ना वन किस में चला जाएगा ए में चला जाएगा इंक्रीमेंट नहीं होगा इंक्रीमेंट बाद में होगा जब इसको ए चला गया ए में क्या आ गया वन आ गया अब जो है ना डिक्रीमेंट होगा तो डिक्रीमेंट तो हुआ ना तो यहाँ पर क्या था टू टू होने के बाद ये फिर नीचे क्या है डिक्रीमेंट का लगा हुआ है तो टू में से एक किया टू में से एक गया लेकिन नहीं गया पहले टू था टू फिर यहाँ आया टू यहाँ आया तो टू अब जो है ना पहले यहाँ पर वन आ रहा था फिर ये क्या देगा इसको टू दे देगा तो पहले जो है ना इसमें वन आया इसने इंक्रीमेंट किया नहीं डिक्रीमेंट जो है ना मतलब पहले जो है ना इंक्रीमेंट हुआ नहीं पहले इसको जो है ना इनिशियलाइज हो गया जो भी इसकी वैल्यू आ रही थी इंक्रीमेंट बाद में हुआ फिर उसके बाद जब डिक्रीमेंट पे आया पहले तो इंक्रीमेंट हो चुका था अब इसमें वैल्यू चेंज तो है तो ये जो चेंज वैल्यू होगी वो चली जाएगी ए में और डिक्रीमेंट क्या होगा बाद में होगा बाद में होगा और इसमें जो है ना पोस्ट में क्या होता है कि पहले आपका इंक्रीमेंट होगा इंक्रीमेंट होने के बाद जो है ना क्या होगा ए में वैल्यू जाएगी तो इंक्रीमेंट हुआ तो पहले एक्स में आ रहा था वन वन में क्या होगा इंक्रीमेंट हुआ तो क्या होगा टू टू के इसको चला गया ए को और ए को जाने के बाद जो है ना हमारे पास जो है x माइनस माइनस इसमें क्या है डिक्रीमेंट हो रहा है तो जो भी इसमें इंक्रीमेंट हुआ था उसको काट देगा एक माइनस और एक माइनस करने के बाद है ना वन को ए को दे देगा तो इसमें क्या होता है वन का इंक्रीमेंट होता है और वन का डिक्रीमेंट होता है एक यानी कि वन को ऐड करेगा और वन को रिमूव करेगा और उसके बाद जो हमारे पास रिलेशन ऑपरेटर होते हैं रिलेशन ऑपरेटर क्या होते हैं इनका जो रिजल्ट होता है वो हमेशा ट्रू या फॉल्स की सूरत में होता है और ये कंडीशन स्टेटमेंट में यूज होते हैं कंडीशन स्टेटमेंट कोई भी हो सकती है वो इफ में हो सकती है वो फॉर वाइल लूप में हो सकती है फॉर लूप में हो सकती है किसी लूप स्ट्रक्चर में हो सकती है किसी जगह भी हो सकती है जहां पर कोई भी कंडीशन लाई करती हो उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर ये भी है ना कंडीशन ये कंपाउंड कंडीशन जो है ना uh, के साथ यूज होते हैं मतलब जहां दो या दो से ज्यादा कंडीशन होगी ना तो उनमें जो है ना हमें ट्रू फॉल्स का रिजल्ट बनाना है तो उसके लिए हम कौन से ऑपरेटर यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर में जो है ना हमारे पास तीन तरह के ऑपरेटर्स हैं एड और एंड नॉट और जो हमारे पास और है इसमें जो क्या होता है हमारे पास जितनी भी मल्टीपल दाएं बाएं ऊपर नीचे जो हमारे पास कंडीशन होंगी उनमें से कोई भी अगर एक ठीक होती है एक ट्रू हो जाती है एक सही हो जाती है तो क्या होगा वो नीचे वाला वो पूरी पूरी कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू हो जाएगी वो सक्सेसफुली थ्री हो जाएगी उसका रिजल्ट क्या बन जाएगा कंबाइन थ्री बन जाएगा वन हो जाएगा और जो हमारे पास जो है ना एंड एंड में क्या होता है ऑल कंडीशन होनी चाहिए जो जो हमारे दाई बाई आजू बाजू जो भी एंड के साथ लगी हुई होगी ना कंडीशन तो वो क्या हो जाएगी भाई सारी की सारी फुलफिल करनी चाहिए तब जाके क्या होगा इसका रिजल्ट क्या होगा ट्रू अदरवाइज क्या होगा फॉल्स और रिटर्न जो नॉट है ये क्या करता है ये रिजल्ट को रिवर्स कर देता है यानी कि ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा कंडीशन को कंडीशन अगर फॉल्स हो रही है तो उसे क्या कर देगा ट्रू कर देगा उसके बाद देख रहे हैं सी आउट को सी आउट क्या करता है जो है ना हमारे पास जो भी चीज आ रही होती है उसको क्या करता है डिस्प्ले करा देता है अब इसमें क्या चीजें हम यूज कर सकते हैं इसमें हम जो है ना टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं उसके बाद स्कैच सीक्वेंस को यूज कर सकते हैं उसके बाद जो है ना हम सिंगल वेरिएबल को डिस्प्ले करा सकते हैं और मल्टीपल वेरिएबल को भी डिस्प्ले करा सकते हैं टेस्ट को डिस्प्ले कराने तो आपने सिंपल डबल कोर्स में जो है टेक्स को लिख देना है और सी आउट के बाद और जो है ना वो डिस्प्ले हो जाएगा उसके बाद जो है ना आपने सी आउट को जो है ना स्कैच सीक्वेंस है जो तो ये स्लैश एन ये न्यू लाइन रिमूव करने के लिए और स्लैश टी ये होता है टैब के लिए और स्लैश एन ए ये होता है अलार्म के लिए जब आप ये करोगे तो क्या होगा हम आपका कंप्यूटर बीप देगा और जो है ना स्टैप और अगर जो है ना उसके बाद अपने वेरिएबल को करना है तो वेरिएबल के लिए जो है ना आपने इस तरह वेरिएबल लिख देना है आपने कोई भी उसके साथ जो है ना डबल कोड सिंगल कोड कुछ भी नहीं लगाना सिर्फ आपने वेरिएबल को नेम दे देना है वेरिएबल का नाम और वो जो है ना इसलिए लिखा देगा उसके बाद जो है ना आपने मल्टीपल वेरिएबल करने हैं तो उसके जो है ना सेपरेट करना पड़ेगा आपको जो है ना अलग अलग मतलब कि ये जो है ना लेस देन का साइन लेस देन का साइन जो है ना ये आपको लगाना पड़ेगा एक वेरिएबल के बाद फिर उसके बाद दूसरे वेरिएबल के बाद फिर लगाना पड़ेगा इसी तरह जो है ना जब आपने टेक्स्ट और जो एसकैप सीक्वेंस है ना उनको आप कंबाइन लिख सकते हो उसके अलावा जो है वेरिएबल और टेक्स्ट को कंबाइन आप नहीं लिख सकते और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ कंबाइन नहीं लिख सकते हो इस तरह जो है ना लेकिन जो है ना स्कैप सीक्वेंस और टेक्स्ट को जो है ना आप कंबाइन लिख सकते हो और उसके बाद एंड एल क्या आता है ये भी न्यू लाइन की तरह है जो है ना मोस्टली जो है ना सी प्लस प्लस में एंड एल को यूज किया जाता है ज्यादातर तो जो है ना उसके अलावा जो है ये इन दोनों का मकसद बिल्कुल सेम ही है तो अब जो है ना हमारा जो है थ्योरी का सेशन कंप्लीट हो चुका है तो अब जो है हम बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिकल सेशन की जाने जाने तो हमारा ये जो है ना डेसी प्लस प्लस ओपन हो चुका है और इसमें जो है हम इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग को देखेंगे और जो मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ इसमें जो है हम अपना बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं जो कि है hash include iostream stream और इसमें जो है यूजिंग नेम स्पेस एस और फिर जो है हम लोग मेन लिख देंगे और इसमें हम रिटर्न जीरो कर देंगे और अब जो है हम स्टार्ट uh, करेंगे अपना सीन सीन क्या होता है सबसे पहले जो है हम वेरिएबल बना लेंगे तो वेरिएबल बनाने वाले पिछले वीडियो में आपको बताया है तो मैंने इंट नाम से जो है ना वेरिएबल बना लिया है और जो है ना मैं चाहता हूँ कि ये जो है इंटर करे जो है ना कौन इंटर करे इसमें जो है ना डेटा एंटर करने वाला कौन है यूज़र है यूज़र कौन है हम हम यानी कि यूज़र भी हैं और प्रोग्रामर भी हैं तो ये हमारा लेक्चर फोर है लेक्चर फोर के नाम से सेव कर दिया और अब देखो अब ये मैं कोई ना कोई इंटर करूँगा तो इंटीजर में इंटर कर सकता हूँ इंटीजर इंटर किए इंटरप्रेट किया हमारा प्रोग्राम है तो इसने क्या किया इसने जो है ना हमारे पास हमें क्या किया है इंटर कराया है यूजर्स इनपुट ली इनपुट लेने के बाद जो है ना ए में स्टोर कर दी तो ए में स्टोर कर दी मैंने जो है ना क्या करता हूँ इसको ए बी अब अब हमारे पास क्या है अब हमारे पास जो है ना एक तीन हमारे पास क्या बन चुके हैं हमारे पास एक वेरिएबल बन चुके हैं और जो है ना इस तरह जो है मैं करता हूँ कि आप तीन बार तीन बार इनपुट लो और एक एक करके जो है ना उसमें स्टोर करा दो तो ये आप मुझे तीन इनपुट लेगा पहले तो लेगा ए ए हाँ, में गया अब ये जो है हमारे पास बी में गया अब ये जो है हमारे पास सी में गया तो हमारे पास जो है तीन इनपुट इस तरह से ले ली तो ये जो वन इनपुट है इसको मैं क्या करता हूँ मैं एक इनपुट क्या करता हूँ एंड एंड नहीं बल्कि चार ले लेता हूँ चार और ये हो जाएगा हमारे पास बी तो अब मैं क्या करता हूँ हाँ। तो ये जो है हमारे पास हमने सेमी नहीं लगा तो अब जो है मैं रन करता हूँ कि रन हो गया तो सबसे पहले जो है हम क्या देंगे एक इंटीजर देंगे फिर हम जो है ना हमने कोई ना कोई करेक्टर देना है तो मैं प्लस का दे देता हूँ और फिर उसके बाद क्या करता हूँ मैं सी में क्या देना है हमने इंटीजर देना है तो मैं फिर इसको बाहर दे देता हूँ तो ये हो गया एक्सिट और अगर हम जो है ना इसको ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हैं हम जो चाहते हैं कि ऑपरेशन परफॉर्म हो यानी कि जो है ना हम हमारे पास जो है क्या हो गया एक तीन लोकेशन बन गई जिनमें से जो है ना ए सी में क्या हो गया इंटीजर होंगे और जो है ना हमारे पास बी सी बी में क्या होगा हमारे पास करेक्टर होगा तो मैं चाहता हूँ कि जो भी बंदा जो है इस तरह लिखे तो क्या डिस्प्ले हो प्रोसेसिंग अब जो है ना हमने प्रोसेसिंग कर लिया प्रोसेसिंग में क्या होगा कि जो हमारे पास ए आएगा ना ए ए जो हमारे पास एक रिजल्ट एक रिजल्ट नाम का जो है ना बना लेता हूँ फ्लोट फ्लोट रिजल्ट तो रिजल्ट में मैं क्या करूँगा मेरे पास जो ए आएगा उसके बाद जो हमारे पास है और ये जो है ना मैं इस तरह नहीं करता बल्कि अगर मैं करूँगा तो फिर जो है ना मुझे इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी और इफ जो है वो हम बाद में करने वाले हैं तो जो है ना इसमें हम कोई और फार्मूला देखते हैं और और फार्मूला ये है कि हम जो है ना इसको कुछ भी नहीं बस जो है ना हमने इंट, इंट, ले ली और जो भी चीज़ें हमारे पास आ जाएगी तीन चीज़ें जो जो हम लेंगे ना यूज़र से उनको क्या करते हैं प्लस करते तो जो हमारे पास तीन चीज़ें आ गई उनको क्या कर दो आप रिजल्ट में फ्लोट रिजल्ट इसमें क्या कर दो ऐड कर दो जो भी चीज़ें आई उनको क्या कर दिया हमने ऐड करा दिया ऐड कराने के बाद जो है ना हमने आउटपुट वाली स्टेटमेंट यूज़ की और इसमें जो है हमने क्या कर दिया इसको प्रिंट करा दिया तो इसको जो है ना मैं इस तरह प्रिंट करा दूंगा कि मैं कहूँगा कि जो है ना सम ऑफ ना मैं लिख देता हूँ sum of sum of sum of sum of A B and C is तो ये जो है ना हमारे पास इस तरह डिस्प्ले होगा तो अब जो हम twelfth plus one plus two और ये क्या हुआ sum of sum of twelve one and two is पंद्रह तो ये इस तरह हुआ है तो जो है ना इसको अगर मैं जो है ना इस तरह करूँ कि uh, आ जाए हमारे पास कंट्रोल टी और uh, यहाँ पर भी आ जाए कंट्रोल टी क्या दे देता हूँ तो अब जो है ना मैं इसको रन करता हूँ रन करने के बाद क्या हुआ मैं one plus two plus three तो ये जो है ना हमारे पास sum of one two three one two three का जो सम था वो हमारे पास क्या था एक हमारे पास सिक्स आया तो इस तरह का जो है ना हमने प्रोग्राम बना लिया है और जो है ना हम चाहते हैं कि जब ये हमारा प्रोग्राम चले ना तो क्या हो कि एक साउंड भी प्रोड्यूस हो तो जो है ना साउंड प्रोड्यूस करने के लिए जो है हम लोग स्लैश ए का यूज़ करेंगे जो कि एक स्टैप सीक्वेंस है और ये हमारे कंप्यूटर को कहता है कि आप साउंड प्ले करो तो जो है ना जब भी हम इसको वन टू एंड थ्री में आप जब एंटर करूँगा ना तो क्या होगा साउंड प्रोड्यूस भी होगी और रिजल्ट भी मारा जाएगा तो ये मैंने एंटर किया देखो हमारे पास जो है साउंड भी प्रोड्यूस हुई क्या होगा हमारे पास रिजल्ट आ गया sum of one two three is six और अब ये ना ये फासले पर आया क्योंकि जो है मैंने यहाँ पर टैब लगा दिया है तो ये हमारे पास जो है ना simple C input output and processing हो गई और उसके बाद जो है ना मैं आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो जो मैंने आपको कराना है वो है हमारे पास कंपाउंड कंपाउंड जो मैंने कराया था आपको एंट मैंने किया जी एंट एंट में मैंने किया ए ए में मैं देता हूँ वन ए में है हमारे पास वन और जो है मैं करता हूँ एंट बी तो बी में मैं जो है ना प्लस लिख देता हूँ और फिर इक्वल लिख देता हूँ और फिर कहता हूँ टू तो अब क्या होगा अब पहले जो है ना पहले जो है क्या कर रहा था ये बल्कि इसको मैं यहाँ क्या लिखता हूँ बल्कि तो इसको इसका करना है ना तो ए अब ये क्या हो गया कि जो हमारे पास ए में आई वैल्यू वन वन अब यहाँ थी अब यहाँ पर जो है ना आ गया है वन वन प्लस करो किस में टू में तो क्या हो जाएगा थ्री थ्री हो जाएगा तो थ्री जो है ना इक्वल कर दो किस के ए के तो अब ए में क्या आ गया थ्री और थ्री पे जो है ना मैं आप इसको आउट करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास हमारे पास आ जाएगा थ्री तो कंपाउंड जो है ना वेरिएबल इस तरह काम करता है जिस तरह ये देखो थ्री आ गया तो ये जो है हमारे पास कंपाउंड की एग्जाम्पल आ गई और इसी एग्जाम्पल के बाद जो है ना हमने एक और चीज़ देखनी है जो कि है हमारे पास prefix and postfix prefix and postfix में ये है कि जब भी प्रीफिक्स एंड पोस्टिक्स की एक्सप्रेशन अगर अकेली स्टेटमेंट में आ रही है यानी कि स्टेटमेंट में सिर्फ जो है ना मतलब इस तरह है ना कि इंट मैंने किया एक्स इज इक्वल टू कर दिया वन और अब जो है ना इसमें मैं आपको लिख देता हूँ तो इसमें जो है ना तो इन दोनों स्टेटमेंट में कोई भी फर्क नहीं है इसमें भी जो है ना इंक्रीमेंट होगा और इसमें भी इंक्रीमेंट होगा और जो है ना इसमें कोई भी मतलब कि साइड इफेक्ट नहीं होंगे यानी कि मतलब कि जब इनका फर्क जो है ना कहाँ पर आ जाता है आउटपुट स्टेटमेंट में जैसे मैं देता हूँ इसको आप मैं ना अब मैं इस तरह किया ठीक है अब मैंने इसको सी अप किया सी अप करने के बाद जो है ना इसकी जो आउटपुट होगी वो क्या आएगी इसकी आउटपुट आएगी टू वन था वन में मैंने वन ऐड हुआ और फिर क्या आ गया प्रिंट हो गया अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ जो है ना क्या हो यहाँ मैं अगर ये चीज़ लिख दूँ तो अब फिर क्या होगा तो पहले क्या आ रहा था टू आ रहा था तो अब क्या आएगा अब हमारे पास ये वन आएगा टू क्यों नहीं आया क्योंकि हालांकि यहाँ पर इंक्रीमेंट तो मैंने किया है तो यहाँ पर वन था वन में जो है इंक्रीमेंट होना चाहिए तो ये इंक्रीमेंट नहीं करेगा प्रिंट स्टेटमेंट में जब आउटपुट स्टेटमेंट जब आप इसको डालोगे तो ये जो है उस तरह काम नहीं करेगा जिस तरह ये हम लोग चाहते हैं अगर जो है ना हम लोग यहाँ पर मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि पहले उसके साथ जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होना है वो हो जाएगा पोस्ट सिक्स uh, में पोस्ट सिक्स में जो है सबसे पहले जो है इसके साथ जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होना है वो हो जाएगा फिर उसके बाद क्या होगा इंक्रीमेंट होगा इंक्रीमेंट बेशक हुआ है अगर मैं नीचे अगर मैं इसको करूँ ना इसको सिर्फ मैं इसमें इंक्रीमेंट नहीं कर रहा सिर्फ देख रहा हूँ कि वैल्यू क्या है तो पहले में क्या आया पहले में था हमारे पास वन वन है ना अगर आपको सही नहीं समझ आ रही तो जो है ना मैं क्या करता हूँ यहाँ से जो है ना इसको एल कर लेता हूँ ताकि जो है ना हमारे पास एक सीक्वेंस में डेटा आए तो अब अब आप देख रहे हैं अब जो है में आया तो पहले हमारे पास क्या है फन आया तो यहाँ तो इंक्रीमेंट लगा हुआ था इंक्रीमेंट तो नहीं किया इंक्रीमेंट हुआ लेकिन पहले जो है डिस्प्ले हुआ फिर उसके बाद क्या हुआ इंक्रीमेंट हुआ और इंक्रीमेंट होने के बाद जब नीचे गया ना तो नीचे एक्स की वैल्यू चेंज इंक्रीमेंट क्योंकि हो चुका था पहले तो डिस्प्ले हो गया फिर जब है ना वन में वन एड हुआ तो क्या होगा टू इसलिए जो है दूसरी बार क्या प्रिंट हुआ टू प्रिंट हो गया तो यही होता है फर्क इसमें और इसको जो है ना जब भी आप यूज करते हो डिस्प्ले के फंक्शन में और उसके बाद अगर आप किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जब आप इसको यूज कर रहे होते हो ना int b is equal to b plus plus x plus plus तो जो है ना इस तरह के केस में जो है ना क्या होगा कि जो एक्स में जो भी वैल्यू आ रही होगी वो क्या होगा उसकी एडिशन हो जाएगी बी के साथ बी के साथ एडिशन होने के बाद क्या होगा वो इसको इनिशियलाइजेशन हो जाएगी और इंक्रीमेंट जो है ना बाद में होगा पहले जो है ना इसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म होगा बी के साथ एक्स का फिर उसके बाद जो है ना ये इंक्रीमेंट हो जाएगा और फिर जो है ना इसका जो है ना इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा अगर हम चाहते हैं कि जो है ना इसका अगर हम इसी प्लस प्लस को यहाँ पर लगा दें फिर जो है ना पहले इसमें इंक्रीमेंट होगा फिर जो है ना ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो इस तरह की लॉजिक है इनमें प्रीफिक्स एंड पोस्टिक्स में तो ये हमारे पास three six and four six का जो है ना हमारे पास एक है कंसेप्ट की इस तरह जो है हमने इसको समझना है और उसके बाद जो हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं और आ, हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं तो वो हम देखेंगे जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे इफ एंड इफ स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वाई लूप पढ़ेंगे तब जो है हम लोग उन चीज़ों को कवरअप करेंगे तो उन चीज़ों के बारे में जो है ना मैंने थोड़ी बहुत आपको हावलों दे दिया है उसके अलावा जो है आज हमने क्या पढ़ा है हमने जो है ना इसमें देखा कि सी इन जो है ना इनपुट कैसे कराते हैं हम यूजर से और यूजर से इनपुट कराने के बाद प्रोसेसिंग किस तरह होती है ऑपरेटर को यूज करके हम लोग जो है ना प्रोसेसिंग करते हैं और प्रोसेसिंग करने के बाद जो है ना हम लोग किस तरह आउटपुट आउटपुट जो है डिस्प्ले करते हैं और इसके अलावा जो है आपको मैंने आपको एक कंपाउंड की एग्जाम्पल दिया उसके बाद जो है ना prefix and prefix prefix and postfix increment increment को भी आपको मैंने समझा दिया तो आज की वीडियो जो है यहाँ पर खत्म होती है तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अल्लाह हाफिज़